संसद में मुलायम सिंह द्वारा मोदी के लिए जो शब्द कहे गए वे बेहद चर्चा का विषय बने हुए हैं राजनीति में इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं लोकसभा के अंतिम दिन भाजपा के कट्टर विरोधी रहे समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव ने लोकसभा के सभी सदस्यों को उस समय चौंका दिया जब उन्होंने राजगा के दोबारा चुनकर आने और पीएम नरेंद्र मोदी के दोबारा प्रधानमंत्री बनने की कामना की विपक्षी संपर्क के अध्यक्ष सोनिया गांधी के बगल में बैठे यादव द्वारा सोलहवीं लोकसभा के अंतिम दिन अध्यक्ष सुमित्रा महाजन को धन्यवाद देते हुए टिप्पणी की गई उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने सभी को साथ लेकर चलने की पूरी कोशिश की सदन में जितने